गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज हम आपको ए यू स्मॉल फाइनेंस के ऊपर एक डिस्कशन करने जा रहे हैं ये वीडियो के थ्रू और ये चार्ट के थ्रू इसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये स्टॉक कहाँ जा सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन में इसको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको ईजिली पता चल सके तो ये वीडियो से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये स्टॉक का मूवमेंट क्या हो सकता है अगर इससे आपको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए आप इसको स्टडी पर्पज के हिसाब से देख सकते हैं उसके ऊपर आपका जो भी कॉल है बाई या सेल आप खुद डिसाइड कर सकते हैं तो मैं ये वीडियो के थ्रू तो ये पूरा कोशिश ये रहेगा कि आपको लॉस कम हो जाए ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए उसकी उसको नज़र में रख के ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ठीक है जरा एक आप पूरा व्यू देखेंगे ये अप्रैल 2021 पे एयू स्मॉल फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम हुआ था हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ था तब ये स्टॉक पहुंच गया था 1354 पे 1354 पे पहुंच के फिर वो नीचे आ गया 898 पे फिर 898 से एक ही ट्रेंड में जा रहा है वो ठीक है अभी एक और ऐसा मौका आया है जहां आप यहां देख सकते हैं सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आपको दिख रहा है ये इतना वॉल्यूम नहीं है लेकिन बाइंग वॉल्यूम यहाँ क्लियरली दिख रहा है ठीक है सो ये चार घंटे का कैंडल्स है ये फोर आवर्स कैंडल्स में दोनों कैंडल्स में जबरदस्त वॉल्यूम दिखाई दे रहा है अभी इसको हम मंडे के लिए व्यू रखेंगे मंडे हम क्या कर सकते हैं स्टॉक पे इसमें दो चीजें हो सकती है अभी ये वॉल्यूम को नजर में रखें आप इसका हाई पे यानी 1064 के ऊपर आप बाई कर सकते हो कहाँ बाई करना है इसके ऊपर बाई करना है आपको यहाँ बाई करके थोड़ा ये ऐसा हो सकता है कि ऐसा ऊपर जाए फिर नीचे आए रिटेस्ट करें यहाँ रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने का चांस रहता है आपको दो जगह पे बाई करना है एक तो यहाँ खुलते ही और दूसरा यहाँ वन थाउजेंड एटी फाइव या जो भी यहाँ जो ब्रेक होता है यहाँ बाई करना चाहिए नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि ये स्टॉक मॉर्निंग खुलते ही थोड़ा नीचे आ जाए ठीक है नीचे आके फिर ऐसे ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऐसे ऊपर जाने का चांस रहता है ठीक है वॉल्यूम्स को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि स्टॉक ऊपर जाएगा लेकिन अगर निफ्टी मार्केट जो भी है ग्लोबल सपोर्ट है जो अपना विक्स है वो सब हमारा साथ नहीं देता है तो यहाँ से नीचे गिर के यहाँ से भी ऊपर जाने का चांस है अगर ये नीचे का जो लेवल है इसका 1011 इसको ब्रेक करता है फिर ये बियरिश मोड पे आ जाएगा ठीक है तो अभी आपको अगर आप जो ट्रेडर समझो आप बायर है इन्वेस्टर है या ट्रेडर है अगर इन्वेस्टर है तो आप ये स्टॉक को लेके जाने के लिए आपको बड़ा एक स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा वो रहेगा 982 982 का स्टॉप लॉस ये होता है ये देखिए ये 982 का स्टॉप लॉस रख के आप इसके ऊपर 1029 के ऊपर बाई कर सकते हैं ये एक जगह बाई होता है 1029 पे दूसरी जगह ये होता है कि 1054 पे तीसरा जगह 1062 पे ये तीनों जगह आप बाई करके ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अभी हम 15 मिनट के कैंडल में आप चेक करेंगे अभी आपको ये क्लियर पिक्चर पता चला है कि कब इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि इसका जो पूरा सपोर्ट है थाउजेंड फोर्टी पे डबल बॉटम हुआ है ये थाउजेंड फोर्टी पे दो बार टच होके ऊपर जा रहा है मतलब मंडे आप थाउजेंड फिफ्टी वन पे बाई करके थाउजेंड फोर्टी टू का थाउजेंड फोर्टी का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं या थाउजेंड फोर्टी के नजदीक में जब आता है आप बाई करके रख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ इसको क्रॉस करते ही ये बहुत ही ऊपर जाने का चांस है अभी इसको आपको सपोर्टिव ट्रेंड्स क्या क्या मैं दे सकता हूँ ये देखिए ये जो इंडिकेटर है जितना दिन जितना टाइम तक ये ग्रीन रहेगा जितना इसके बीच में इतना गैप्स रहेंगे ये क्लोज हो गया मतलब ये कंसोलिडेशन मोड पे आ गया ये कंसोलिडेशन से निकल के ऐसा स्विंग्स दिखने लगेगा तो ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा अगर ग्रीन की जगह ऐसा रेड हो जाता है तो आप उसको एंट्री नहीं करेंगे और आपको सपोर्ट के लिए मूविंग एवरेज के लिए हम लोग चेक करेंगे मूविंग एवरेज क्या आपको इंडिकेट करता है ये देखिए जैसे ही ये stock one one forty four moving average cross किया कितना मिनट में पंद्रह मिनट में थाउजेंड फोर्टी फोर का क्रॉस किया और ये अपना five days moving average and twenty day moving average दोनों ने क्रॉस किया है आप यहाँ एंट्री कर सकते थे तो यहाँ से आपको इतना प्रॉफिट मिलता था अभी वैसे ही 144 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है और हाई वॉल्यूम्स था और अब ट्रेंड में है इसके लिए ये बुलिश ही स्टॉक रहेगा बियरिश नहीं रहेगा तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल का जो बेल बटन है उसको दबाने से आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो हम बनाते हैं आपको उसका जानकारी मिल जाएगा आपको कोई भी इसके ऊपर डाउट है आपको और कोई जानकारी चाहिए रहेगा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं thanks for watching video and please do take care of yourself thank you